መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ ዛሬ አስታወቀ። በምስራቃዊው የኳዙናታል ግዛት ከፒተር ሜሪትስበርግ በስተደቡብ በምትገኘው ኢምባሊ በተባለች ከተማ ከንጋቱ አስር ሰዓት ገደማ በደረሰው አደጋ ሰባት ሴቶችና ሶስት ወንዶች መገደላቸው ተነግሯል። ሊራንዱ ቴምባ የተባሉ የአካባቢው ፖሊስ ቃል አቀባይ እንደገለጹት ማንነታቸው ያልታወቁ ታጣቂዎች መኖሪያ ቤት ላይ ባደረሱት የሩንታ ተኩስ የአንድ ቤተሰብ አባላትን ገድለዋል። በዓለም ላይ ከፍተኛ የነፍስ ግድያ ወንጀል ከሚፈጸምባቸው ዋነኞቹ ሀገሮች አንዷ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ የጅምላ ግድያ በአንጻራዊ ሁኔታ የተለመደ መሆኑ ተዘግቧል። ወደ 60 ሚሊዮን ነዋሪዎች በሚገኙባት ደቡብ አፍሪካ በየዓመቱ 20 ሺህ ገደማ የሚሆኑ ግድያዎች ይፈጸማሉ። ከዚህ በተጨማሪ በጾታ ላይ የተመሰረተ ጥቃት፣ ዝርፊያና አሰቃቂ ግጭቶች የተለመዱ መሆናቸውም ተመልክቷል። አድማጮች በመከታተል ላይ ያላችሁት ከዶቸ ቨለ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዋና ዋና ዜና ነው። የጀርመን የምድር ባቡር ሰራተኞች ዛሬ የስራ ማቆም አድማቸውን ቀጠሉ። ሰራተኞቹ ዳግም አድማን የመቱት በሀገሪቱ የሚታየውን የዋጋ ግሽበት ተከትሎ የደሞዝ ጭማሪ እንዲደረግ በመጠየቅ ነው። የጀርመን የምድር ባቡር ሰራተኞች አድማ ያደራጀው የኢቢጂ ጥምረት እንደገለጸው የስራ ማቆም አድማው በጀርመን ዋነኛ ከተሞች ማለትም በዲስልዶርፍ፣ ሃምቡርግ በከለኝና ቦን፣ በካርልስሩወ፣ ሽቱትጋርት የሚገኙ አውሮፕላን ጣቢያዎች ከስራ ማቆም አድማው ጋር የተያያዙ ናቸው። በዚህም ምክንያት ወደ ሰባት መቶ የሚሆኑ በረራዎች በሶስት አውሮፕላን ጣቢያዎች እንዲሰረዝ አስገድዷል። ይሁንና የስራ ማቆም አድማው በፍራንክፈርት ጀርመን የሚገኘውን ትልቁን ዓለም አቀፍ የፍራንክፈርት አውሮፕላን ጣቢያ በረራዎችን እንዳላስተጓጉል ተገልጿል። የጀርመን የምድር ባቡር ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ በመጠየቅ አድማ ሲመቱ ወራቶች ተቆጥሯል። የብሪታንያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በተሰነዘረባቸው የስነ ምግባር ጉድለት ክስ ስልጣናቸውን ዛሬ ለቀቁ። የወግ አጥባቂው የብሪታንያ ጠቅላይ ሚኒስትር ፓርቲ አባልና የብሪታንያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ዶሚኒክ ራብ ዛሬ አርብ ጠዋት ላይ ስልጣናቸውን የለቀቁት በስራ ቦታ ላይ ያልተገባ የጉልበተኝነት ስነ ምግባር አሳይተዋል፣ ሰራተኞቻቸውን ክብር በጎደለው መልክ ይዘዋቸዋል በሚል ከተወነጀሉ በኋላ ነው። ዶሚኒክ ቀደም ሲል በምርመራ የስነ ምግባር ጥሰት መፈጸሜ ከተረጋገጠ ስልጣኔን እለቃለሁ ብለው ነበረ። ስልጣናቸውን ሲለቁም ቃል በገባሁት መሰረት ስልጣኔን ለቅቄያለሁ ሲሉ ነው። ስልጣን መልቀቃቸውን ይፋ ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰራተኞች ላይ በሚያሳዩት ያልተገባ የጉልበተኝነት ስነ ምግባር ምክንያት ከሲቪል ሰራተኞች የተለያዩ ስሞታዎች ደርሶባቸው ነበረ። ዶሚኒክ ራብ ዛሬ ስልጣናቸውን ይልቀቁ እንጂ ይቅርታ ግን አልጠየቁም። ዶሚኒክ ራብ ባለፉት ስድስት ወራት የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር የሪሺ ሱናክ አስተዳደር አስተዳደር ስልጣናቸውን ከለቀቁ ሰራተኞች መካከል ሶስተኛው ሚኒስትር ይሆናሉ። ሩሲያ ዩክሬንን ከወረረች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መዲና ኪቭ የተገኙት የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ሽቶትልበርግ የኔቶ አባል ሀገራት ሁሉ ዩክሬን የድርጅቱ አባል እንድትሆን በመሰረታዊ ነገሮች ላይ ተስማምተዋል ሲሉ ተናገሩ። ዛሬ በጀርመን ራምሽታይን በተባለው የአሜሪካ የጦር ኃይል መናኸሪያ የተገኙት የኔቶ ዋና ጸሐፊ እንዳሉት ዩክሬን የድርጅቱ አባል ከመሆኗ በፊት ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ሩሲያ ሩሲያን በድል እንድታሸነፍና አዳዲስ ጥቃቶችን ለመከላከል የሚያስችል መከላከያ እንዲኖር ማድረግ ላይ ነው ብለዋል። አንድ ሀገር የኔቶ አባል ሀገር ለመሆን ከሚያስችሉት ዋና መስፈርቶች አንዱ በጦርነት ውስጥ አለመሆን አለመሆኑም ተያይዞ ተጠቅሷል። የጀርመኑ መከላከያ ሚኒስትር ቦሪስ ፒስተርስ በበኩላቸው ከሩሲያ ጋር በሚታየው ቀጣይነት ባለው ግጭት ውስጥ የዩክሬን የኔቶ አባልነት ጥያቄ የማይመስል ነገር ነው ሲሉ ተናግረዋል። የኔቶ ዋና ጸሐፊ ጀንስ ሽቶልተንበርግ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዜሌንስኪ የፊታችን ሐምሌ ወር በሚደረገው የኔቶ ጉባኤ ላይ እንዲገኙ ያቀረቡላቸውን ግብዣ እንደተቀበሏቸውም ተናግረዋል። ይህ ዶቸቨለ ነው። ከዶይቼ ቬለ በቀጥታ የሚሰራጨውን የምሽቱን የዓለም ዜና ለማብቃት ርዕሰ ዜናዎቹን በድጋሚ እንሆ። በዓለም የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1444ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል በተለያዩ ዝግጅቶች በድምቀት አክብረው ዋሉ። በሱዳን ጦር ሰራዊትና በፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል ባለፈው ቅዳሜ የጀመረው ውጊያ ዛሬም ለሰባተኛ ቀን እንደቀጠለ ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዘገባ መሰረት ወደ 20 ሺህ የሚሆኑ ሱዳናውያን ወደ ጎረቤት ቻድ ተሰደዋል። ወደ 400 በላይ ሰዎች ሰዎች በጦርነቱ ህይወታቸውን አጥተዋል። ወደ 3500 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አንድ የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት ሰራተኛ ከካርቱም 250 ኪሎ ሜትር ላይ በሚገኝ ከተማ ውስጥ መኪና ውስጥ እንዳለ በተተኮሰበት ጥይት መገደሉም ተሰምቷል። ደቡብ አፍሪቃ ውስጥ በአንድ ቤት ላይ በተፈጸመ የጅምላ ግድያ አስር የአንድ ቤተሰብ አባላት መገደላቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ ዛሬ አስታወቀ። ወደ 60 ሚሊዮን ነዋሪዎች በሚገኙባት ደቡብ አፍሪቃ በየዓመቱ 20 ሺህ ገደማ የሚሆኑ ግድያ ግድያዎች ይፈጸማሉ። የብሪታንያው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር በተሰነዘረባቸው የሥነ ምግባር ጉድለት ክስ ስልጣናቸውን ለቀቁ። ዜናው አበቃ። ለዓለም ዜናው አዜብ ታደሰን አመሰግናለሁ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ በድጋሚ ዒድ ሙባረክ ብለናል። የዜና መጽሔት የዛሬ የዜና መጽሔት ዝግጅቶቻችን በሙሉ በዒድ በዓል አከባበር ላይ ያተኩራሉ። የመጀመሪያው የ1444ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጠር የረመዳን ጾም ፍቺ በዓል በብሔራዊ ደረጃ በአዲስ አበባ ስታዲየም በትንሿ ሜዳ ተከብሯል። ዛሬ በተከበረው የዒድ አልፈጥር ክብረ በዓል ላይ ባልታወቀ ምክንያት እንደሌላው ጊዜ ሁሉ የሃይማኖቱ መሪዎችም ሆኑ የመንግስት ተወካዮች ለሃይማኖት ተከታዮች ንግግር አላደረጉም። መልእክትም የተላለፈበት ነገር አልነበረም። ሰለሞን ሙጬ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። እስልምና ሃይማኖት ፈጣሪ አንድ መሆኑን፣ ሰላት መስገድ ግዴታ መሆኑን፣ ዘካ ማውጣት፣ የሐጅ ጉዞ ማድረግና የረመዳን ጾም መጾም የሚሉ አምስት አማዶች እንዳሉት ይታወቃል። በመላው ዓለም ለአንድ ወር ረመዳንን ሲጾሙ የከረሙ ሙስሊሞች ዛሬ ኢድ አልፈጥርን በአደባባይ እያከበሩ አርፍደዋል። ጥሩ የለበሱ፣ በሽቶ መልካም መዓዛ የታወዱ መስገጃቸውን ከልጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው ጋር ይዘው በብሔራዊ ስቴዲየም ዙሪያ የተሰባሰቡ ሙስሊም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ይህንኑ በዓል ከንጋቱ ጀምሯል። አክብረውታል። ከእስልምና መሰረቶች ከአምስቱ አንዱ ክፍል ማለት ነው ጾም። ይሄ ጾም ደግሞ ትርጉሙ ዋናው መራብ ምን ማለት ነው? በኢኮኖሚ አነስተኛ ደረጃ ያለው ማህበረሰብ የማስታወስ ትልቅ እሳቤ ነው። ምክንያቱም ሰው በዚች ምድር በሚኖርበት ሰዓት ያለውን ተካፍሎ ለሌላውም አካፍሎ መኖር እንዳለበት የሚያመለክት አንዱ ትልቅ እሴት ነው። ምክንያቱም ሁሉም በኢኮኖሚ አንድ አይነት አቋም ያለው አይደለም። የተለያየ በኢኮኖሚ ደረጃ ያለው ነው። ግን መራብን ደግሞ መጠማትን ደግሞ ያለው አካል ደግሞ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ይሄንን ነገር በግዳጅነት ጾሙን ተግባራዊ አድርጎ ይሄን ትርጉም ተረድቶ ለሌላው ማህበረሰብ አዘኔታውን ያለውን የማካፈል ያለውን ለሌላው የመስጠት ተጨማሪም ደግሞ ሃይማኖቱ ራሱ ግዴታ ያደርግበታል። ኢትዮጵያ ሰሜን የሀገሪቱ ክፍል ውድመት ካስከተለው ጦርነት ማግስት የምትገኝ ከመሆኗም ባለፈ በተለያዩ አካባቢዎች ማንነት ተኮር ጥቃቶች ያፈናቀላቸው ዜጎች ድርቅ የሚያስጨንቃቸው የበዙበት የፖለቲካ ውጥረትም ያየለበት ጊዜ ላይ ትገኛለች። የበዓሉ አክባሪዎች ታዲያ ከደስታቸው ጎን ይህ ተቀርፎ ሰላም ይሰፍን ዘንድ ተማጽነዋል። ሀገራችን ባጋጠሙ የተለያዩ ችግሮችን ከማጋጠሙ ጋር ረሃብ፣ የመፈናቀል የተለያዩ ነገሮችም ከመሆኑ አንጻር ማህበረሰባችን በጥሩ ሁኔታ እርስ በርሳቸው በመረዳዳት እገዛ በማድረግ ጎረቤቱን በማርዳት፣ የተፈናቀሉትን በማርዳት እንደገና ደግሞ ሰደቃን በማድረግ ቀኑን በመ ተቀርጾ ማታም ደግሞ ጸሎትን በማድረግ በጥሩ ሁኔታ ነው እያስተላለፉት የነበረው። እርስ በርሳችን በመወያያት በማደማመጥ ታላቆቻችንን በማዳመጥና በመስማት የተጣለውን ደግሞ እንደገና በማስታረቅ እንደገና የተጎዳም ደርሰንላቸው የደረሰባቸውን ሁኔታዎቹን በመከታተል እነሱን በመርዳት ትልቅም ትንሽም ሳይባል ሁሉንም በመርዳት በዚህ መቀጠል ይቻላል። በዚህ ሀገር ውስጥ በብዙ ነገር ልዩነቶች ይፈጠራሉ። ይሄ ደግሞ በሃይማኖት የማይደገፍ ስለሆነ ይሄ በዓል ስናከብር አንድነታችን በብሔር በሃይማኖት ወይስ በሌላ ነገር ሳንለያይ በአንድነት አብሬን ቆመን ማክበር አለብን ማለት ነው። በበዓሉ ላይ ወጣት የሚባለው ትውልድ እውቀትና መከባበር ወደሚያስገኘው አንድነት እንዲያተኩርም ተጠይቋል። ማንኛውም አማኝ የራሱን እምነት እጅግ በጣም ይወዳል። የራሱ እምነት እንዲነካበት እንደማይፈልገው ሁሉ የማንኛውንም እምነት መንካት የለበትም። እስልምናም ይህንን ያዛል። እቺ ሀገር የብዙ እምነቶች ናት። የመከፋፈል የመለያየት መድረክ ልትሆን ፈጽሞም አይገባም። አመለካከታችን ማስፋት ማሰብ ይኖርብናል። ያጡ ሰዎችን፣ ምስኪኖችን፣ ረሃብ ቦታ ያሉትን ሰዎችን እንደውም ደግሞ ከዚህ ቦታ ወስደን ሌላ ቦታ ለማድረስም እየተደረገ ነበረ ከጾም በፊት ጾም ውስጥም። ዋናው ትልቁ ግን ሀገራዊ ሰላም ነው። ሰላም ሲኖር ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ እንደዚህ የተሰብስበው ኢባዳቸውን ትልቁን ነገር ምና የአብሮነቱን ድሮ የነበረውን ነገር እንዲቀጥልና ሀገሪቷን ሰላማን ደግሞ እንዲጠብቅ በዚህ ደግሞ እንዲጸልይና ድዋ እንዲያደርግ በዚህ ላይ እንዲበራቱ። በበዓሉ ላይ እስከ ዛሬ ከሚደረገው በተለየ የሃይማኖቱ መሪዎች የሚሆን የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መልእክት አላስተላለፉም። ብሔራዊ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል በአዲስ አበባ የተከናወነው የኢድ አልፈጥር የሰላት ስነ ስርዓት በሰላም መጠናቀቁንም አስታውቋል። ለዲ ደብልዩ ሰለሞን ሙጨ ነኝ።